вселенной. Jean 38, versets 2 à 13. La Bible dit, le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance Tiens-toi prêt, je te prie. Comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre dis le si tu es intelligent qui en a fixé les mesures, les sécu, ou qui a tendu sur elle le cordon, dans quoi ses pas sont-elles euh, enfoncées Qui en a posé la pierre angulaire alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations qui enfermé la mer avec des portes. Quand elle s'élança pour sortir du sang maternel, quand j'ai fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand j'ai dit « tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà » Ici s'arrêtera l'orgueil euh, de tes flots. As-tu un seul de tes jours commandé au matin As-tu fait connaître à l'aurore son Dieu pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient s'écoulés C'est notre responsabilité que Dieu nous donne de commander au matin, d'ordonner des choses au matin concernant nos vies, nos familles, nos nations, nos pays, le monde, l'Église. Dieu nous a donné cette autorité pour commander au matin. Alors ensemble, comme un corps, nous allons entrer dans cette présence, prier, prier et mettre en pratique, obéir à cet ordre que le Seigneur a fait comprendre à Job qu'il attendait de lui de commander le matin. Prions ensemble, bien-aimés. Ô Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous bénissons le Dieu grand, le Dieu fort et redoutable, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute bonté. Tu es puissant, tu es glorieux, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Dieu d'Israël, Dieu de nations et de peuples sans fin, sans nom ce matin, nous nous approchons de toi. Ce matin, nous soupirons après toi. Ce matin, nous te désirons encore au plus profond de notre être. Viens nous visiter, viens nous visiter, viens nous visiter encore ce matin. Viens nous visiter ce matin. Viens nous remplir de ta sainte et redoutable présence, de ta glorieuse présence, précieux Saint-Esprit. Daigne conduire ce moment de prière. Daigne inspirer Daigne parler, daigne ouvrir, ô Dieu. Oh, ouais-nous d'une onction spéciale. Ouais-nous d'une onction spéciale. Ouais-nous d'une onction spéciale ce matin. Rebobosete korodosite. Mata korodosite. dosite ne maika. Aredosite ne ro Ikerododose. Mate korodosite ne Seigneur, vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Vois-nous, oh, Alléluia. Vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Vois-nous d'une onction spéciale ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous le recommandons entre tes mains saintes, ô oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô oh Dieu. Nous avons besoin de toi pour commander au matin, fixer les choses, ô oh Dieu. Ordonner à l'aurore, ô Dieu de gloire. Ordonner aux méchants puissants de ténèbres, ô Dieu. Oh, leur ordonner d'arrêter, oh, de changer le cours des choses, ô Dieu. De changer le cours des choses, ô Dieu. De changer le cours des choses, ô Dieu Seigneur, de changer le cours des choses, ô oh Dieu, de changer les circonstances, ô oh Dieu. Toi qui maîtrises toutes choses, ô oh Dieu, sois béni ce matin. Sois béni, ô Dieu, de toute éternité. Sois béni, Dieu, de toute faisabilité. Sois béni, Dieu de miracles. Sois béni, Dieu puissant. Sois béni, Dieu glorieux. Sois béni, Dieu exalté. Au-dessus de domination, au-dessus d'autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir, au-dessus de tout nom Seigneur, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Tu es Dieu, tu es grand, tu es fort et redoutable, ô Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous exaltons ta grandeur et ton autorité ce matin. Reçois l'honneur, El Shaddai. Reçois l'honneur, Dieu de toute majesté. Reçois l'honneur, Dieu de toute autorité. Reçois l'honneur, Dieu de toute puissance, ô Père de gloire, nous nous approchons de toi, nous te bénissons, nous t'élévons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous élevons le précieux nom que tu nous as donné. Daigne ce matin encore nous remplir de ta présence, nous remplir de ta présence, nous remplir de ta présence, car nous voulons te manifester dans notre siècle, nous voulons manifester ta grandeur, nous voulons manifester ton autorité, nous voulons manifester ta dignité, ta puissance, ô Père de gloire, daigne agir au-delà de tout entendement. Daigne agir au-delà de tout entendement. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de révélation, Esprit de puissance, Esprit de révélation, toi qui étais avec le Seigneur Jésus, toi qui l'amenais de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, chassant les démons, purifiant les lépreux, parce que tu étais avec lui, Seigneur. C'est auprès de toi que nous venons, Seigneur. Nous venons, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ton autorité. Nous nous attendons à un déversement de ton action, de ta puissance et de tes grâces, oh Dieu. Toi qui renouvelles tes bontés chaque matin, Père. Ce matin encore, tu nous renouvelles tes bontés, ô oh Dieu. Tu nous renouvelles, repose, tenemosa, mate kerodosi, tenemaika, rebababa, ikorodosete, merenosita namaika, maredosi, dosete. Toi qui es assis dans le lieu très haut, toi qui es assis au-dessus du trône, au-dessus de domination, au-dessus de puissance, au-dessus d'autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ce matin, Seigneur, ce matin, nous nous prosternons devant ta majesté, nous nous prosternons devant ton autorité, devant Rebabababaika ba ne maika. Mere dosita da maika. Mere da inosete ne manasete. Mate koro dosita Mare dosete ne maikero dosita da maika. Remo sate kora dosita da Mare dosete ne Mira dosete ne Le commandant commandons au matin, au Dieu. Mere dosete ne maikera dosita ne na Ô Saint d'Israël, ô Dieu grand, ô Dieu puissant, ô Sauveur des nations, des peuples sans fin, sans nombre, merci de nous revêtir, merci de nous remplir, de remplir chacun d'entre nous de toi. Toi qui as dit dans ta parole, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est tout ce que tu as réservé à ceux qui l'aiment. Alors Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sent de tout. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci de nous remplir, oh Dieu. Merci de nous ouvrir les yeux spirituels afin de voir l'invisible, oh Dieu. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles afin d'entendre l'inaudible, oh Dieu, et de parler, Seigneur de gloire, dans l'autorité que tu nous as donnée, dans l'autorité de fils et de filles, oh Dieu, de parler, de commander aux circonstances ce matin de commander aux circonstances ce matin. Oh, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, El Shaddai. Nous t'exaltons, Dieu puissant. Nous t'exaltons, Dieu des nations, des peuples sans fin et sans nombre. Reçois l'honneur, El Shaddai. Reçois l'honneur Adonai Rapha, reçois l'honneur Adonai Jiré. reçois l'honneur Adonai Tikenu, reçois l'honneur Adonai Elohim, reçois l'honneur Adonai Elohim, reçois l'honneur Adonai Elohim, reçois l'honneur Adonai Elohim, reçois l'honneur Adonai Elohim, reçois l'honneur Adonai Elohim, Yahweh, c'est Mero sentene maike, redo sitana maika, irana ilo santene maika, Mero sentene maike, redo sete, yandere lo santene maika, Mero sitana maika, Mero sentene maike, redo sitana maika, Mate kero do sentene sita, Mate kero do sentene maika, Tu es bon, tu es parfait, Seigneur. Tu es bon, tu es parfait, Seigneur. Tu es puissant, tu es glorieux, ô oh Dieu. Tu es redoutable dans tes voies et dans tes œuvres, Seigneur. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu qui est exalté. Le trône, les dominations, les principautés sont soumis à toi, El Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous aspirons après toi. Ce matin, nous te louons, ô Dieu. Ce matin, nous te magnifions, ô oh Dieu. Ce matin, nous attendons une visitation spéciale ta Ce matin, nous voulons ton règne au milieu de nous, ô Dieu. Nous voulons ton règne de vie, ton règne de puissance, ton règne de guérison, ton règne d'élévation, ton règne d'exaltation. Merci pour ce que tu es, El Merci pour ce que tu es, Adonai Jiré. Merci pour Dieu que reposa. Adonai Remosita Namaika. Rebosete Nemaikaria. Mirodo Sete. Mirodosita mate korodo sete ne maikeria reba ba ba ba ba redo sete mire do na maika mata korodo sete mitere me mere korodo siande ira korodo sita na maika sature l'atmosphère Père de ta présence sature l'atmosphère Père de ta présence. Sature l'atmosphère, Père, de ta présence. Sature l'atmosphère, Père, de ta présence. Sature l'atmosphère, Père, de ta présence. Sature l'atmosphère, Père, de ta présence. Sature l'atmosphère, Père, de ta présence. Sature l'atmosphère, Père, de ta présence. Sature l'atmosphère, El Shaddai, de ta présence. Nous avons besoin de toi encore ce matin. Nous soupirons après toi, El Shaddai, Elohim, Adonai, Yarodosé, Yeralansa, et Ete Etekerodosia, nous avons besoin de toi. Elohim El Shaddai, Elamamo Sete, Ikerodosa, Mate Kerodosita Ramanta, Meredosite de Kerodosita. Nous avons besoin de toi, Ikerodosite. Merci Seigneur. Merci de régner, Père. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner dans ta splendeur. Merci de régner dans ton autorité. Merci de régner dans ta splendeur. Merci de régner dans ton autorité. Merci de régner dans ta grandeur. Merci de régner dans ta puissance. Merci de régner dans ton autorité. Merci à Fébéros et Télémaïka. Merci de t'élever dans ton autorité. Merci de t'élever dans ta puissance. Merci élevé dans ta puissance. Merci élevé dans ta puissance. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. gloire Bien-aimés du Seigneur, nous allons continuer à prier dans l'esprit du jeudi passé en voyant les vertus du sang de Jésus, les vertus du sang précieux de Jésus. Hebreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, nous prenons nos Bibles, Hébreux chapitre 9, le verset 14, la Bible nous dit « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Je reprends Hébreu 9, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Septième vertu du sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie nos consciences les œuvres mortes du péché. Les œuvres mortes du péché s'inscrivent, se cristallisent sur notre conscience, ce qui peut occasionner le trouble. Dieu a déjà pardonné le péché ou les péchés, mais les traces de ces péchés-là, les souvenirs de ces péchés-là restent incrustés et cristallisés dans nos consciences, dans nos âmes, conscientes, conscientes profondes la conscience profonde est dans de nous à chaque fois qu'il y a un événement qui vient, ça nous rappelle le souvenir des péchés passés. À chaque fois qu'il y a un événement présent, bon et surtout douloureux, ça nous rappelle le souvenir de nos péchés passés. Et à chaque fois, l'ennemi aussi peut utiliser ça pour dire, voilà ce qui t'arrive, ce sont les conséquences de ce que tu as commis. Et tu as l'impression que Dieu ne t'a jamais pardonné, alors que Dieu t'a déjà pardonné à partir du moment où tu avais demandé pardon, tu t'es repenti et tu t'es détourné de cela, le Seigneur t'avait déjà pardonné, mais la conscience est encore souillée et remplie par les œuvres mortes du péché. Alors, lorsque nous invoquons le sang précieux de Jésus, nous croyons que le sang de Jésus nettoie, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus balaye les résidus de ce péché-là. Il faut continuer à confesser le sang de Jésus jusqu'à ce qu'il y aura un nettoyage total. Il y a certains nettoyages qui prennent du temps, il y en a d'autres qui prennent rapidement. Autant la saleté est grande, autant aussi le nettoyage peut durer, surtout si nous restons pas dans une position de foi. Alors invoquons ensemble le sang précieux de Jésus. Père, nous invoquons le sang de Jésus nous prions Hébreu 9.14 qui nous dit, « Oh Dieu, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, sans défaut, sans défaut. » Jésus n'avait pas de défaut. Le Seigneur Jésus n'avait pas de péché. C'est pour ça que son sang a été agréé c'est pour ça que tu as accepté l'offrande de son sang, ô oh Dieu comme étant, ô Dieu de gloire, la potasse du blanchisseur pour purifier notre conscience les œuvres mortes du péché, afin que nous puissions te rendre un culte, un culte au Dieu vivant, un culte agréable, un culte saint au Dieu, sans condamnation, sans culpabilité au Dieu. Nous invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus purifie les conscients, que le sang de Jésus purifie le subconscient, que le sang de Jésus purifie l'inconscient profond, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu dans les âmes. Que le sang de Jésus purifie les âmes. Que le sang de Jésus purifie les âmes contre toute condamnation. Condamnation des péchés anciens. Condamnation de l'iniquité. Condamnation des transgressions anciennes. Condamnation de culpabilité. Seigneur, que le sang de Jésus vient purifier les âmes le sang de Jésus vient purifier les âmes afin que nous puissions servir librement le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Que le sang de Jésus purifie les âmes, que le sang de Jésus purifie les âmes. Les péchés ont détruit des projets, que le sang de Jésus en purifiant les âmes ressuscite les projets, Donne vie à des projets. Donne vie à des projets. Le sang de l'agneau de Dieu. Bien-aimé, nous continuons à prier. Voyez, quand la conscience n'est pas purifiée par le sang de Jésus, il y a une autocondamnation ou une condamnation perpétuelle. Cela peut entraîner des maladies. Ça peut entraîner des maladies, des maladies psychosomatiques ça peut être aussi à la base de certains cancers parce qu'on n'arrive pas à se pardonner soi-même. Ça peut être à la base aussi d'un état dépressif, d'un état d'angoisse parce qu'on n'arrive pas à se pardonner soi-même. On a cette image du péché qui reste incrustée. Continuons à invoquer le sang précieux de Jésus. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang de Jésus dans les âmes, dans l'inconscient profond, dans l'inconscient profond, dans l'inconscient profond. Nous invoquons le sang, oh Alléluia, nous invoquons le sang de Jésus dans l'inconscient profond, dans l'inconscient profond, dans l'inconscient profond, dans l'inconscient profond. Nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus dans l'inconscient profond. Nous invoquons le sang de Jésus. Satan, tu es un menteur. Tu ne peux pas retenir cette âme captive dans tes mensonges. Dans tes mensonges, tu ne peux pas retenir cette âme captive dans tes mensonges. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus contre l'esprit de condamnation, contre l'esprit de culpabilisation. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Tu dois lâcher en vertu du sang de Jésus. Tu dois lâcher en vertu du sang de Jésus. Tu dois lâcher en vertu du sang de Jésus. Tu dois lâcher en vertu du sang de Jésus. Tu dois lâcher en vertu du sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie le conscient, l'inconscient profond, le subconscient, le subconscient, le subconscient, le subconscient. Là où il y a eu refoulement, refoulement des péchés, refoulement, réponse, Bien-aimés, nous continuons à prier. Il y a certains péchés qui reviennent à la surface parce qu'ils doivent être confessés. Ils doivent être confessés verbalement. On doit aller voir un homme de Dieu et parler. Parce que tout ce qui vient à la lumière perd sa force. Satan nous maintient de fois captifs lorsque nous gardons des secrets enfouis. Il est le prince des ténèbres et il aime rester dans les secrets enfouis, inavoués. Et il faut aller voir un homme de Dieu et parler. Tu, Satan ne veut pas que tu le fasses. Il te bloque, il te montre toutes sortes de, de non, comment est-ce qu'on te verra après Comment est-ce que tu seras traité après Tu perdras tes faveurs, tu perdras ceci, tu perdras cela. C'est sa façon de te, de te garder captif dans ce mal et de dominer au niveau de tes émotions. Alors nous allons continuer à invoquer le sang de Jésus pour que le sang de Jésus libère et donne la puissance d'aller confesser, d'aller parler, de mener à la lumière ce qui est caché. Continuons à prier. Nous arrêtons, les Nous nous invoquons le sang de Jésus sur les péchés inavoués, les péchés cachés, le sang de Jésus sur les péchés cachés, la force qui retient ces péchés cachés pour ne pas les confesser, pour ne pas les avouer, afin de les abandonner. C'est la force là où Satan se cache dans ses péchés inavoués, dans ses péchés cachés. Nous invoquons le sang de Jésus sur cela. Nous invoquons le sang de Jésus sur cela. Nous invoquons le sang de Jésus sur cela. Nous invoquons le sang de Jésus sur cela. Le sang de Jésus sur cela. Le sang de Jésus dans le subconscient. Le sang de Jésus dans le subconscient. Le sang de Jésus dans le subconscient contre les péchés cachés. Le sang de Jésus dans le subconscient contre les péchés cachés. Le sang de Jésus. Même s'il y a eu avortement, même s'il y a eu avortement, il faut le confesser. Nous invoquons le sang de Jésus. Même s'il y a eu adultère, fornication et autres, il faut les confesser. Il faut les confesser. C'est la puissance de Satan de se cacher dans le nom dit, dans les péchés non confessés. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Même s'il y a eu vol, il y a eu parjure, il y a eu mensonge, il faut confesser ce péché. Il faut confesser confesser ce péché. Il faut confesser ce péché. Même s'il y a eu un ceste, il faut confesser ce péché. Il faut répondre aux santé. Mare mate mere ne le sang précieux de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans les cœurs, dans le subconscient, dans le subconscient, dans l'inconscient profond, dans l'inconscient profond, le sang de Jésus, dans l'inconscient profond, le sang de Jésus, dans l'inconscient profond, le sang de Jésus, dans la correcto Matakorodosite, Mirodosita Namaika, Rabakorodosite Nemanasete. Même s'il y a eu viol, il faut le confesser, il faut le confesser. Même s'il y a eu viol, il faut le confesser. Nous invoquons le sang de Jésus contre les puissances des viols, contre les Rebosita Namaika, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Rekoto Sotokoria, Mirodosite Nemaika le sang de Jésus également sur nos enfants, nos enfants qui ont connu des abus, et ces abus-là les empêchent de parler, ils sont dans un, dans un déni, ils ne veulent pas parler au Dieu, et cela bloque leur vie, bloque leur croissance, bloque leur croissance. Nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu sur nos enfants, sur le conscient, le conscient de nos enfants, le sang de Jésus. Recoto Soto Coria, Bien-aimés, nous continuons à invoquer le sang de Jésus. Nous nous tournons sur nos enfants. Il y a des fois des enfants qui peuvent connaître des abus, des abus non dits, mais qui amènent l'enfant à changer totalement de comportement. Et ça peut bloquer même la croissance physique de l'enfant. Au niveau émotionnel, l'enfant est, est, atteint. Tout se coule dans la vie de l'enfant. L'enfant qui était brillant du jour au lendemain, l'enfant arrête, l'enfant devient rebelle, l'enfant devient devient, devient, devient dur de caractère, un caractère euh, assez dur et d'une certaine méchanceté et agressivité. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur le conscient, le subconscient et l'inconscient profond de nos enfants. S'il y a eu quoi que ce soit, ça peut être des injustices euh, dues à leur peau, à leur position sociale à l'école, qui peuvent devenir euh, des armes sur lesquelles Satan s'appuie afin de les bloquer. Invoquons le sang de Jésus sur nos enfants. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu sur le conscient, le subconscient, l'inconscient profond, rekotosate, l'afrekatosita, matekorodosete, mirodosita namaika, nemaika, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu sur nos enfants, le sang de Jésus sur le conscient de nos enfants, le sang de Jésus sur le subconscient de nos enfants, le sang de Jésus sur l'inconscient profond de nos enfants, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, que les langues se délient, que les langues se délient, que les langues se délient, les secrets des familles qui maintiennent captifs, que les langues se délient afin de les confesser, afin de les confesser, afin de les ramener à la lumière, que le sang de Jésus fasse ce travail, ce travail de libération ce travail de libération, ce travail de libération, que le sang précieux de Jésus fasse ce travail de libération, que le sang de Jésus fasse ce travail de libération, fasse ce travail de libération, fasse recato sote, matakoro dosita, meredosite ne maika, rapapaikoro dosete, mirodosita na maikera dosete, maradaino sate, dosita na maika, que les familles soient libérés par le sang de Jésus. Que les familles soient libérées par le sang de Jésus. dosita Maredositanamaika, contre les avortements, oh Dieu. Nous libérons le sang de Jésus contre la condamnation et la culpabilisation liée à des avortements commis. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang d'Iradosita. Bien-aimés, nous continuons à prier pour invoquer le sang de Jésus. Il y a certains avortements qui sont aujourd'hui la cause de la stérilité. La cause de la stérilité due à des avortements passés qu'on n'a pas confessés, qu'on n'a pas confessés. Où il y en a qui ont été confessés mais il y a des conséquences de cela et l'ennemi se fixe là-dessus. Nous invoquons le sang de Jésus par rapport à ça. Père, nous venons libérer le sang de Jésus sur les conséquences des avortements qui ont amené la stérilité dans le corps, qui ont amené la stérilité dans le corps. Nous invoquons le sang de Jésus contre les avortements, les avortements commis, confessés et non confessés, qui sont la cause de la stérilité, qui sont la cause de la stérilité. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus dans les matrices, dans les utérus, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de de Matosita, Mata, Mate Korodosa, Mate Keredosita, le sang de Jésus, Rebosete, Mata Korodosita, Mirodosite de Maïka, purifie l'utérus, purifie l'utérus, purifie les ovaires, purifie les ovaires, purifie les ovaires, Purifie l'utérus, purifie les organes, purifie, ô oh Dieu, puricoredosita, miro mirodosita namaika. Nous invoquons le sang de Jésus sur la puissance des fausses couches. Nous invoquons, ô oh, de Maika sur la puissance des fausses couches, nous invoquons le sang de Jésus. Sur la puissance des fausses couches, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Sur la puissance des fausses couches, nous Mata matakorodosa, mirodosita, mirodosite nemaika, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, libère, le sang agit, libère, le sang agit, libère, le sang agit, libère, le sang agit, libère, le sang agit, libère, le sang agit, regoto soto, nous appelons les enfants miracles, des bébés miracles, en vertu du sang de Jésus. Nous appelons des bébés miracles, en vertu du sang de Jésus. En vertu du sang de Jésus, des grossesses miracles, en vertu du sang de Jésus, des grossesses miracles, en vertu du sang de Jésus, de grossesses miracles en vertu du sang de Jésus, qui seront menées jusqu'à terme, des grossesses miracles en vertu du sang de Jésus, des grossesses miracles en vertu du sang de Jésus, des grossesses miracles en vertu du sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons à prier, bien-aimés, les vertus du sang de Jésus. Nous prenons toujours, nous sommes dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 24. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. La Bible dit de Jésus, le médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreu 12, 24 dit, on peut même commencer à partir du verset, du verset 22, mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de dizaines de milliers d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous les esprits de justes, portés à leur accomplissement, de Jésus, le médiateur d'une alliance neuve, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. 9, huitième, euh, vertu du sang précieux de Jésus, neuvième vertu du sang de Jésus, le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Et lorsque le sang de Jésus parle en notre faveur, comme le sang d'Abel a crié vengeance, le sang de Jésus également crie vengeance. Ça veut dire que le sang de Jésus crie réparation. Le sang de Jésus crie restauration. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans ce sens pour que le sang de Jésus restaure, restaure, restaure, restaure et crie devant le trône de grâce, Crie miséricorde, Crie restauration, Crie réparation, Crie vengeance, Crie réparation par rapport aux dommages causés, aux injustices reçues, par rapport à tous les dommages causés par les hommes, par Satan et son organisation, qui ont détruit des vies, détruit des maisons, détruit des familles, qui ont détruit également ta santé. Que le sang de Jésus-Christ vengeance, que le sang de Jésus-Christ réparation, que le sang de Jésus-Christ vengeance, que le sang de Jésus-Christ restauration. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, nous invoquons le sang précieux de Jésus le sang du médiateur, le sang de l'aspersion, qui crie mieux que celui d'Abel, que le sang de Jésus-Christ en notre faveur, restauration, réparation, restauration, réparation, au travers du sang, réparation, réparation, restauration, au travers du sang, réparation, restauration, au travers du sang, réparation, restauration, au travers du sang, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été volé, réparation, restauration, vengeance au travers du sang, vengeance au travers du sang de Jésus, tout ce que l'ennemi a pris, tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce que l'ennemi a arraché, tout ce que l'ennemi a volé, réparation, restauration, réparation, restauration, au travers du sang, au travers du sang, restauration, réparation, au travers du sang, restauration, réparation, au travers du sang, au travers du sang, au travers du sang, au travers du sang, au travers du sang, restauration des corps, restauration des corps, au travers du sang, au travers du sang de Jésus, restauration des corps, restauration des corps, au travers du sang de Jésus, restauration des cellules, de chaque cellule morte, de chaque cellule morte, restauration des cellules, restauration des corps, restauration des cellules. Suis le sang d'Abel à crier. Si le sang d'Abel a parlé, le sang de Jésus est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est plus que le sang d'Abel. L'aspersion du sang de Jésus vaut plus que le sang d'Abel. L'aspersion du sang de Jésus vaut plus que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus restaure, restaure les cellules, restaure les cellules dans les corps, restaure les cellules dans les corps Restaure les organes dans les corps. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous continuons à prier pour invoquer le sang de Jésus. Nous allons prier contre, il y a un phénomène qui se rencontre dans ta vie, le phénomène de perte de choses des pertes de choses, des pertes de biens, des pertes de finances. C'est un phénomène de, de, de, perte, de perte de, de sang, de perte de sang au-delà des périodes menstruelles requises, des pertes continuelles de fuite. Tu ne peux pas garder des choses, tu ne peux pas garder une relation, tu ne peux pas garder des biens. Tout ce qui arrive, ça part. Tu ne peux pas, c'est une malédiction qui est associée à ta vie. Nous allons invoquer le sang de Jésus contre cela. Le sang de Jésus contre ce phénomène de IKARODO Sitanamanashika. Merenosita namaika, Bekerodosita namanashika, le sang de Jésus le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage libère ce corps en vertu du sang, libère ce corps, en vertu du sang de Jésus, libère ce corps, en vertu du sang de Jésus, libère ce corps, en vertu du sang de Jésus, libère ce corps, en vertu du sang de Jésus, malédiction, malédiction, malédiction, malédiction, malédiction, libère ce corps, en vertu du sang de Jésus, malédiction, rebositanamaika. Mate Korodose, Mirodositana, my libère ce corps, malédiction, libère ce corps, malédiction, lié à l'esprit de prostitution, libère ce corps, malédiction, libère ce corps, par le sang de Jésus, malédiction, libère ce corps par le sang de Jésus. Malédiction, libère ce corps par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, malédiction ancestrale, malédiction héréditaire, libère ce corps, par le sang de Jésus, libère ce corps, par le sang de Jésus, libère ce corps, par le sang de Jésus, libère ce corps, par le sang de Jésus, Libère ce corps par le sang de Jésus. Libère ce corps par le sang de Jésus. Sors par la bouche avec vomissement. Sors par la bouche avec vomissement. Que le sang de Jésus remplisse l'estomac. Que le sang de Jésus remplisse l'estomac. Sors par la bouche. Libère ce corps. Sors par la bouche. Libère ce corps. Sors par les narines. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps Libère ce corps, libère ce corps, en vertu du sang de Jésus. Libère ce corps, récolte sang, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, malédiction, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps. Oui, va-t'en, en vertu du sang de Jésus. Oui, va-t'en, et ne reviens plus jamais, en vertu du sang de Jésus. Ne reviens plus jamais, en vertu du sang de Jésus. Le sang de Jésus dans les cœurs. Libère ce cœur. Libère ce cœur. Malédiction. Libère ce cœur. Malédiction. Libère ce cœur. Libère ce cœur. Libère ce cœur. Libère ce cœur. Malédiction. Libère ce cœur. En vertu du sang de Jésus. En vertu du sang de Jésus. En vertu du sang de Jésus. Malédiction. Libère ce corps. Libère ce cœur. Libère ce cœur. En vertu du sang de Jésus. Rabos en vertu du sang, en vertu du sang, Rebo Santé, que cette boule de sang soit sorte, que cette boule de sang sorte, que cette boule de sang implantée dans ce corps, en vertu du sang de Jésus, soit évacuée, soit évacuée par le sang de Jésus, soit évacuée par le sang de Jésus. Soit évacuée par le sang de Jésus. Soit évacuée, rabot santé. Soit évacuée par le sang de Jésus. Soyez évacués par le sang de Jésus. Rebosa, Maledosa, Rebaba, Baledosa, Maledosite, Miradosate, Ekerodosa, Marodosita, Mirodosita Namaika. Quel que soit ce qu'on t'a fait manger, le sang de Jésus agit quel que soit ce qu'on t'a fait manger, récolte Satan, les nourritures de la sorcellerie, que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le sang de Jésus. Que cela sorte par le le sang de Jésus, que cela sorte par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Rebosa, Ikonodosa, quel que soit ce qui t'accompagne, qui a été mis sur ton dos, que cela parte par le sang de Jésus, que cela parte. Tu sens un fardeau au niveau de ton dos, au niveau du haut de ton dos. Tu sens un poids, un poids infernal, un poids qui te coule, qui a la conséquence de problèmes de dos ce matin, le sang de Jésus, sur cela, le sang de Jésus, sur ce poids de la malédiction qui écrase ton dos, qui écrase ton dos, qui écrase ton dos, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le skerabosa, matakorodosa, miredosate, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, merodosita, merodosita namaika, irodosita, dixième vertu du sang de Jésus. Nous prenons au chapitre 13, Hébreu chapitre 13, le verset 12. 13, verset 12. On peut même commencer à partir du verset, du verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Il est bien en effet que le cœur soit fermé par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en font une question d'observance. Nous avons un hôtel dont ils n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. ce qui célèbre le culte dans la tente. En effet, les corps des animaux dont le sang a été apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. La Bible dit que les corps des animaux qui étaient apportés comme sacrifice. Le sang était récupéré dans le sanctuaire pour le péché. Et les corps étaient brûlés hors du camp. Le corps représentant le péché était brûlé hors du camp. De la même façon, le Seigneur Jésus a souffert, étant porteur de péché, a souffert hors du camp et le sang coulé à la croix. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus qui nous met à part, que le sang de Jésus puisse sanctifier. La sanctification et la consécration totale en vertu du sang précieux de Jésus. En vertu du sang précieux de Jésus. Nous brandissons la croix. Nous brandissons la croix. Nous brandissons la croix. Prions bien-aimés du Seigneur. Oh, le sang de Jésus, le sang de la sanctification, le sang de la sanctification et de la consécration totale. C'est la croix que nous élevons. C'est la mata ikerodosita. C'est la croix que nous levons. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha dans les cœurs. Des cœurs qui n'arrivent pas à vomir le péché qui n'arrive pas à évacuer le péché hors du camp, hors du corps. Seigneur, nous appelons au ce matin la puissance de la croix de Calvaire, la puissance de la croix du Calvaire et du sang de Jésus, afin d'évacuer les péchés mignons dans les cœurs, les péchés mignons dans les cœurs qu'on n'arrive pas à abandonner, qu'on n'arrive pas à abandonner, que la puissance de la croix et du sang de Jésus soit à l'œuvre ce matin. Que la puissance de la croix et du sang de Jésus, la croix comme une lampe, la croix comme une épée, comme une épée tranchante, que le tranchant de la croix du calvaire agisse, ô Dieu, afin de trancher ce péché, et que le sang l'évacue en vertu de la sanctification et de la consécration totale, en vertu de la sanctification et de la consécration totale, le sang de Jésus, le sang, le sang de l'agneau de Dieu, consécration totale, sanctification totale, mise à part, mise à part par le sang de Jésus, mise à part par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus des objets entre les mains des hommes, entre les mains des hommes, avec leurs manipulations, leurs guises, leurs intérêts. Nous ne sommes plus de jouets de plaisir des hommes. Nous ne sommes plus de jouets de plaisir de Satan et de son monde. Oh, le sang de Jésus, le sang de la sanctification, le sang de la consécration, soit à l'œuvre, soit à l'œuvre dans les vies, soit à l'œuvre dans les vies, soit à l'œuvre dans les vies, contre la puissance de l'esclavage. J'invoque le sang de Jésus contre la puissance de l'esclavage. J'invoque le sang de Jésus, de l'esclavage spirituel, de l'esclavage spirituel, de l'esclavage de l'erebaposate, maracorodosa, maredositana maïka, rekatosiana, eredaidosate ne maïka, rababaikorodosete, yanderebaikerodositana maïka, Eriado Santana Mara Sandere Baika, Eadere Bobosa, Meredo Sitana Marase, Rabababa, Rebaba Ikorodo Sete, Koradaika, Yadera Babo Sata, Yate Korodo Sitana Maika, Yadera Baba Rebaba Sete, j'appelle la liberté, j'appelle la liberté par le sang de Jésus. J'appelle la liberté par le sang de Jésus. J'appelle la liberté par le sang de Jésus. J'appelle la liberté par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Reba baba, reba mata korodosa, merada karia, Meradababa, Rabasekete que la puissance du sang soit à l'œuvre encore, Dieu, afin d'opérer de prodiges, afin d'opérer des signes, afin d'opérer des miracles, que la puissance du sang soit à l'œuvre, afin d'opérer des signes. Père de gloire, nous consacrons cette journée par le sang de Jésus, nous consacrons cette journée par le sang de Jésus. Que nous soyons victorieux, que nous soyons victorieux, que nous soyons victorieux par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le récolte santé, le sang de Jésus dans la ville, le sang de Jésus dans le pays, le sang de Jésus dans les villes, le sang de Jésus dans le pays, le sang de Jésus dans le monde, le sang de Jésus dans le monde, le sang de Jésus dans le monde, le sang de Jésus dans le monde, Yadarabo Sata. Oh, Rekoyodosita Namaika, Rekotosoto Koria, Rebosete Nemaika, Marodosita Namana Sete. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Nous cheminons, bien-aimés, petit à petit, vers la fin de notre temps de prière. Nous allons ouvrir le livre « Les secrets de la prière du matin » à la page 33. Les secrets de la prière du matin à la page 33. Le deuxième secret, les secrets de la prière du matin. Page 33, le deuxième secret. Priez le matin, temps de communion avec le Père. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin. Lorsqu'il préparera les lampes, c'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Exode chapitre 30, versets 7 à 8. Le souverain sacrificateur Aaron brûlait le parfum du sanctuaire chaque matin. Au verset 34 à 38, de ce chapitre 30 d'Exode, l'on parle de la composition de ce parfum, de son utilité. Le Seigneur dit à Moïse, prends les aromates, de la résine, de la coquille odorante, du calbanum, des aromates et de l'encens, pour en partie égale. Tu en feras un parfum pour l'encensement, composé selon l'art du parfumeur, salé, pur et sain, après l'avoir réduit en poudre. Ce parfum devait être mis devant l'arche d'alliance, le lieu de la rencontre du divin avec l'humain, dans l'attente de la rencontre. Là où je me rencontrerai avec toi, ce sera pour vous une chose très sainte. Verset 36 d'Exode 30. Dieu excluait tout autre parfum en dehors de celui-ci, au risque de punir le peuple de mort. L'une des vertus produites par l'agréable odeur d'un parfum et de respirer une bonne senteur. Certains arômes ont même des vertus thérapeutiques et apaisantes. La prière matinale, comme une flagrance, amène à se reposer exclusivement sur Dieu et sa parole. Et le parfum qu'exhale la présence de Dieu nous enrobe comme un vêtement et dissipe les troubles, les inquiétudes du jour le péché et les actions qui en découlent infectent l'atmosphère et leur puanteur s'y élève très fortement. Notre monde est rempli de toutes sortes de ces puanteurs. Lorsque l'on prie dès le matin, Dieu encense de la bonne odeur de sa vie en nous, afin de la répandre en tout lieu, comme un signe de la connaissance de sa personne et de la communion avec lui seul. Pour les uns, ces témoignages pourraient exhaler une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. 2 Corinthiens 2, 16. Dès lors, la communion dont nous bénéficions de Dieu, lorsqu'on s'approche de lui spécialement le matin, est en vue du témoignage. Jésus dira dans le Notre Père, de demander le pain quotidien, le pain du témoignage. La plupart des boulangers préparent le pain à l'aurore si Dieu pouvait métaphoriquement en être comparé, il en ferait de même. Prier le matin est donc le bon moment pour recevoir le pain de la communion avec le Père en vue du témoignage. Dans le livre de 2 Corinthiens 13, 13, il nous dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La présence de la troisième personne de la Trinité comme un compagnon, fait participer celui qui a reçu la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ et qui est porteur de son amour, non seulement à la nature divine, mais aussi le pousser à diffuser l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dès lors, prier le matin permet à celui qui prie de s'abandonner au Saint-Esprit et de partager avec lui les intentions, les intérêts et les projets de Dieu. En vue d'une marche, celle du témoignage chrétien. Il devient pour lui un rempart contre les œuvres de la chair, qui sont la conduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Confère Galates chapitre 5, verset 16, verset 19 à 21. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse abondamment. Faisons la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur, allons en conquérant pour vaincre et gagner des batailles. On se retrouve ce soir pour nos cours d'affermissement à partir de 19h sur Zoom et le jeudi prochain de 6h à 7h pour de nouveau la prière du matin chaque jeudi du mois d'octobre de 6h à 7h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dag bless your holy name.